А, вообще спасибо вам всем большое, что вот э, вы любите петь, вы хотите петь. А, я очень надеюсь, что вот это наше желание э, хотеть петь, да, оно еще вырастет в умение петь. Шампанское еще, да, шампанское.

you are. Thank you. Yes, yes, yes, yes, yes,